mudan mudanayaa imarweyden iyo martida sharafta leh farxad iyo sharaf ayay ii tahay in aan idinkala soo qayb galo shirweynaha sanadlaha ah ee qurbajoogta soomaaliyeed ee dunida daafaheeda ku kala nool oo aan anigaba labaatan sano ka hor aan ka mid ahaa aada ayay u qiimo badan tahay in aan shirkan sanad walba qabataan idinkoo kala jooga qaadadaha adduunka si aada u muujisaan isku duumidiina iyo waxa idin mideeya oo ah dalkiina iyo dadkiina soomaaliyeed sidoo kale sidoo kalena aada ka doodaan arrimo kala duwan oo taabanaya nolosha bulshadiina soomaaliyeed qurbajoogta soomaaliyeed waxay dalka ku leeyihiin abaal iyo kaalin weyn oo muuqata la-aantoodna ay adkaan lahayd nolosha dadka soomaaliyeed waxay qayb ka soo qaateen dhinac kasta oo nolosha bulshada soomaaliyeed sida waxbarashada ganacsiga caafimaadka horumarinta dhaqaalaha iyo siyaasadda oo aada qeyb mugleh ka aheedeen sanadihii badnaa ee burburka iyo colaadaha iyo hadda oo dalkeennu soo kabanaya qurbijoogta soomaaliyeed ayaa ahaa kuwii dhaqaalaha ugu badan dalka usoo dirayay si ay bulshadeenna u badbaado qurbijoogta soomaaliyeed waxa ay dalka ku soo kordhiyeen hal abuuryo ganacsiyo kala gedisan oo shaqooyin u abuuray dhallinyaro fara badan ee soomaaliyeed oo ku nool dalka meel kastoo dalka soomaaliyeed ka mid ah sidoo kale qurbo joogta soomaaliyeed waxa ay si weyn uga dhex muuqdaan bulshooyinka iyo dalalka ay ku nool yihiin oo ay kaalimo muuqda ku leeyihiin taas oo mudan in la bogaadiyo oo lagu faano xaqiiqdii mudanayaal iyo marwooyin iyo martida sharafta lehba dalkeenna soomaaliyeed aada ayuu weli ugu baahan yahay kaalintiinnii waana lagama maarmaan siiba halabuur hal abuurkiinnii iyo ku soo laabashadiinnaba si aada uga qayb qaadataan horumarka aada marka horeba qaybta weyn ku lahaydeen dalkeenna waxa uu leeyahay mustaqbal ifaya oo nooga baahan in aan dhammaanteen ka wada qayb qaadanno dhismihiisa waxaan kaloo idinku boorinayaa in aad u abaalguddaan dalalka aad ku nooshihiin ee idin soo dhoweeyey idinka iyo qoysaskiina kuwaas oo idinku leh abaal weyn waxaan rajaynayaa inuu shirkiina kusoo dhammaado guul ayna ka soo baxaan natiijooyin wax ku ool ah si lamid ah shirarkii ka horreeyey oo ahaa kuwo guul kusoo dhammaada aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin